ਦਰਦ شدید ਰੱਖ ਹਿਜਰ ਕੋਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ बड़ी सेंगी वाल वाल ककना कर मेरा वेस वटावण हकना हा हार सिंगार करें दी मैं बनावण हकना ना खुरम बिना दिल मंगदा मेरा हकना चन मैं को नहीं नजर કે આંદા હા મેડે વેણે ખુશિયા કેન જાન મેડે ખુરો મગાણ ગાંદા હા મેડા વસદા વેલા દેખે આમ તુ સે જીવી પછ કે લાંદા હા તુ સે જીવી પછ કે લાંદા હા સાદનાલ તુ होश हवा सुनारिया गए नहीं जगते रही कोई शहजाती यूं जुल्फ सिया तुम्हारिया गए हूं खुर्रम हिजर तुहां शोर मचेंदा सदा सांभ के रखसा सीने विच ना दिल अपना निकलेंदा ए दिल है गुर्रम खेड तनई ना लोके दे हथ देंदा ना लोके दे हथ देंदा रोज सते दिए आप में को मैं कुआ दिए ऊ खान से कर ले पैन दिए आप में को मैं आता मैं हुन नहीं जुलता मजबूर करें दिए आप में को मैं खुर्रम जितना वस की तुम सुरो गए सजना तू सुध है मुझा मार दिन वाल मुझा दे दी क्यों आखिर इतबार भी देवी लख जितना मल गाल सुनी ना क्यों आखिर कद बहु ऐसा न फकीर तेन ऐसा ॾिठियूं कर के दर्द कुसै वे सो मुस्कार बनाना वाल चैसो मिले मुफ्ताबा में प्यार सकू अस प्यार दनाना वाल चैसो बस खुर्रम कल्ले पैरा सो कैयार दनाना वाल चैसो कैयार दनाना वाल चैसो सदना